हामी चिच्याउँदैछौँ समाचारका फ्रन्ट कभरहरूमा आफ्नै चेलीहरू बलात्कार नगर हामी कुर्लिँदैछौँ बोल्ड अक्षरहरूको साथ आफ्नै सन्तानहरूको व्यापार नगर तर हाम्रो आवाज नसुन्नेहरू हो हामीलाई बुझ पचाएर नबुझ्नेहरू हो सुन समय एक दिन तिमीहरूको घाँटी निचर्न आउनेछ हामीलाई चटपटमा पोका पारी डस्टबिनमा मिल्काउनेहरू हो सुन तिमीहरूको लागि आजबाट हामी शब्दहरू सेतो पानामा कहिले लेखिँदैनौँ याद गर याद गर भोलि तिम्रो पक्षमा वकालत गर्न नाङ्गा र खाली कागज मात्र हुनेछन् हामी अक्षरहरू गुमनाम हुनेछौँ त्यतिखेर हामीलाई नगुहार हे नालायकहरू हो यी अक्षरहरू कहाँ छन् भनेर धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्थानीय कवि शैलेश विकज्यूलाई